Astăzi este despre a transmite. M-a inspirat uh, Mark Zuckerberg uh, de la Facebook, care aseară uh, a fost în transmisie directă cu trei cosmonauți din spațiu și erau foarte tare faptul că cei trei erau oameni simpli, nu se dădeau mare că sunt la NASA, erau super ok și așa vreau și să mă simt, m-aș uh, cocoța pe aici prin, uh, prin pe partea asta să mă distrez. Pentru mine a transmite înseamnă a te bucura. Eu cred că poți să transmiți ce vrei tu lumii, când vrei tu. Uh, probabil că trebuie să te gândești întâi ce îți place și apoi să transmiți. E foarte ușor să transmiți și o bucurie. Ceau!